对面爆甲。你先不。 一个，底下一个，你那边一个，爆甲了！哦，好像有人，我都没有枪。 Nice 哦，你干掉他。 别了。 十五，剩一个，有超惨。 自爬，那你都白甲，可以追，干啥？爆甲。